ちは皆さん今日はですねえっと辛いラーメンを作りたいと思います用意したものは少し玉ねぎ用意しましたとえっとうちにあるインスタントラーメンは醤油ラーメンと今回使う材料は えっと牛肉適当なまあウィンナーソーセージもいいし普通のソーセージもいいしまあお肉なら全部 OK なんですとごちゅうじゃーんと韓国の代表キムチと これは人参です。あ、人参じゃない。ニンニクです。ニンニク。クロッシュニンニク。じゃ早速始めたいだと思います。レ e t クッキ o k ただきます